Buongiorno! Oggi è mi da parlare di uso uccio. Uccio, ci sono due maniere di dire. Mi pare che si adopera di più uccio in usutano e uccio in uso prano. Dite duccio in portivetto mi pare quando usare dite luccio in capicorzo. Come dite voi, e potete scrivere nei commenti. Tac tac tac tac. Uso uccio, esprime a ciugolezza e la ficzione. U femminili è uccia. C'è di no un altro suffisso per esprimere ciugolezza. Etto, con due eti, vecchio, vecchietto. E con un esempio di ciugolezza ed affizione. voici une, perchée en haut d'un de ses postes de chasse préférés. T'es-tu demandé pourquoi on appelle ces pies écorcheurs Eh bien, tout simplement parce qu'elles ont l'habitude de piquer et d'empaler leurs proies, parfois encore vivantes, sur les épines des buissons. C'est cruel Putain, un Non So pog il lié, non Je reviens pour annoncer à ceux qui ne le savaient pas encore que je suis transgenre non-binaire avevo porto di un tempo, o deriva tutteni o ienaro di aso parola. Nomi di parzoni o due dieci. Un topo, un tubuccio, una casa, una casuccia. Oh, era corta, eh? E faccio facili. Il prossimo film di un dell'ufficio accio. Se voi avete qualcosa da aggiustare, tac tac tac.